некен жарашады экен Жа, нормально экен э билбейт экенмин мен жөн айтып эле дейм, жарашат же жарашпайт деп билбейм дейм жаным билбейм жарашабы жарашпайбы билбейт экенмин Ине, билбейсиң жөн эле айтпа дейм, сөз го дейм. баасы бар бекен Бағасы? эй жоқ баасы жок экен да анан жазылбаптырбы анда билбейм алтыным жарашабы жарашпайбы анда билбейм